Merhaba JT Score kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? bugün Türklere e, sorular yani Afrika ilgili sorular soruyoruz. o yüzden şimdi başlayacağım. Ama yok başlamadan önce lütfen abone ol, like at, videoyu paylaş. bizim Instagram'da takip edebilirsiniz. Yorumda bir şey yazabilirsiniz ve evet videoya girelim. Ee, sizin adınız ne? Efe. Efe. Hüseyin. Hüseyin. Erkan. Cankat. Ee, sizin adınız ne? Burak. Burak. Burak baba. Ee, sizin adınız ne? Ayşe. Funda. Evet sizin adınız ne? Kevser. Utku. Evet, e, sizin ad, sizin adınız ne? Halil. Halil. Emre. Emre. Evet sizin adınız ne? Ee, Yusuf. Evet e, sizin adınız ne? Benim adım Alper. Em, nerelisiniz? Ankara Ben- başkent. <laughs> Süper. <laughs> tamam ne? Ha? Buralıyım ben. Bura. Kıbrıs. Kıbrıs. Aynen. Gerçekten. Yes. Diyarbakır. Diyarbakır. Mersin. Mersin. Mersin. Ha tamam. Ee, siz Afrika'da kaç ülke biliyorsunuz? Kaç ülke biliyoruz? Sayıyla bilmiyorum ama yani isim sayabilirim. Mesela Nijerya olsun, Senegal olsun, Filliş, Fillişi Afrika mı? Filliş sahil. Drogba, Drogba. Côte d'Ivoire. Didier Drogba. Ha, Didier Drogba. Yes. Ha, tamam tamam. Ha, okay, Côte d'Ivoire is Ha, tamam tamam. Çat, Nijerya, Somali. Biraz yukarısı Cezayir, Afrika Adam olan. biliyor baba. sen çok iyi biliyorsun. Tabii. Çünkü yukarı Libya. biraz yukarıda diyor. Ulan Afrika. <laughs> Annesi Afrikalı. Aşağısı, Gerçekten. aşağısı Cape Town, Güney Afrika. Short Africa wow, ya. Wow. İşte mükemmel bir atlayış. Tamam. Neredesiniz? Ee, Ankara. Ankara. ya dünya. Ee, Afrika'nın hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, pek e, araştırmadım, pek bilgim yok aslında. Hmm. Yani ne anlamda düşünüyorsun? <laughs> Ülke bir çok iyi bir ülke mi? Ya şey büyük bir yer Afrika kıta. Oo! tamam tamam tamam tamam tamam. Şey, tamam. Çok iyi. Şey, çok... iklimi çok ik- çok sıcak bir yer. Hı. İşte Aslında evet çok sıcak değil. Değil mi? Her yıl yani bütün yıl sıcak oluyor ama evet. e, yani Kıbrıs'a kadar sıcak değil ya da Antalya kadar ya da Adana kadar sıcak hmm, değil Ama çok yani bütün yıl sıcak oluyor. Afrika Afrika'nın hakkında ne biliyorsun? Yani Afrika bir iyi ülke mi ya da? Yani en çok kıtlıkların olduğu bir ülke. Onun dışında pek bir şey yapmıyor. Yani bir ülke yani. Evet, evet ben Bir ülke. Ama e, bir Afrika... ülke değil. Tamam. Kıta. Kıta evet. evet. Geçtik. tamam. Köpek. Um, Beklemiyor. Ama hayır ha. Korkuyor, korkuyor. Kokuyor. Özür Antalya Kaş. Oo. Bursa. Bursa. Evet. Em, direkt Afrika söylüyorum. Aklına ilk ne geliyor? Siyahi. Futbolcu. Futbolcu. Okey. Çok iyi bir <laughs> cevap. Siyahi çok iyi bir cevap ama em, yani Afrika'da sadece siyah değil. Beyazlar da var Afrika'da. Biliyor musun? Biliyor muydun? Yani Daha önce. Yok. yok. Evet doğru yani insanlar şey diyorlar yani şey düşünüyorlar Afrika'da sadece siyahlar var yani. Afrika desem aklınıza ilk ne geliyor? Kenya. <laughs> Somali. <laughs> okay, good. Evet, um, bir soru soracağım size. Yani Afrikanın hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Afrikalı kardeşlerimiz fark etmiyor bizim için nereli olduğu. Yani hepsinin bizim için aynı kardeşlik açısından, kalp açısından. Onlarla aynı şeyi paylaşmak, aynı şeyi duygu hissetmek istiyoruz. Yani siyah, beyaz, sarı fark etmiyor bizim için. Yani hepsi bizim için kardeştir. Hı. Onlar bizim için en büyük kardeşlerimizdir. Hı. Azerbaycan kardeşimizdir. Hı. Afrika kardeşimizdir. Evet. Hepsi bizim için aynı şeydir. Çok teşekkürler. El Afrika hakkında ne biliyorsunuz? Afrika hakkında ne biliyorum? Afrika'nın e, sıcak bir kıta olduğunu biliyorum. Hı. E, 7 kıtadan biri olduğunu biliyorum. Aslında insanların çok sıcakkanlı olduğunu biliyorum. Yani şöyle ki e, mesela Türkiye'de e, pek çok farklı ırk sorun çıkartmıştır ama Afrikalılar pek sorun çıkartmamıştır. Ancak ona rağmen e, Türkiye'de pek istenmez Afrikalılar, siyahiler. Evet, böyle düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Ee, siz daha önce Afrika bir ülke olduğunu mu sanıyordunuz ya da siz biliyordunuz yani katıydı? Kıta, kıta, kıta, kıta olduğunu biliyordunuz. Kıta. kıta. kıta. kıta. Oradan Şakira'dan duydum. Aha. Afrika. Afrika. Afrika. Ha evet evet doğru. <laughs> tamam ama yani bazıları böyle düşünüyorlar ya yani Afrika bir ülke diye düşünüyorlar. Öyle Aynen. Bu şey var, şey, Black Panther var. Wakanda öyle bir yer yok. Hmm. Allah Allah. <laughs> topik, topik. Wakanda topik. topik bir yer. Yes. Öyle bir yer Ülke yok. yok. Sen yok. Sadece kafa zihin. Evet. Bilim kurgu. Evet. Kaç ülke biliyorsunuz yani Afrika'da? Afrika'da ee, <laughs> çok değil. Tamam yok sorun yok yani. E, Kongo mesela. Kongo. Fil sahil ülke miydi? evet. Genelde futboldan biliyorum da. Evet. <laughs> Nijerya. Evet. Eyvallah. Sonra... Nijerya ilk söyleyeceksin. O ilk <laughs> söyleseydin ama olsun. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti öyle bir yer var. Evet, South Afrika. Sonra Sudan. Sudan. Sudanlı arkadaşım. Ha, tamam çok Beş biliyorsunuz oldu, evet. ama. Sudanlı arkadaşım da var hatta. Ha tamam. Ee, şey. Ankara ya dünyaya. <laughs> Sen biliyor musun? Yok aklıma gelmiyor. Süper. Ankara kaç ülke biliyorsunuz? Şu an saç. bir dakika. ya Hayır, aklıma gelmiyor şu an. Bir anda sonucu unuttum. Ben de gitti. Ben bilmiyorum. Ben biliyordum. C ile başlayan bir yer var mı? C. Yok mu? Ve var. Bence her, her kıtada C. C. Cezayir. Hadi Z. Evet. Tatil. Kıtasında. Cezayir. Tunus. Evet, evet. Fas evet, evet. İyi yazdın. Ya hayır, başka bir isim var rahatlığın tam olduğu bir yerdi. Yani gerçekten şimdi e, hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben Nijeryalıyım ve Nijerya deyip duruyorum burada. Biliyorum. <laughs> tamam. Em, Afrika bir ülke mi? Kıta. Afrika'da bir kıta. Evet. Ülke değil. Tamam. 2 3 ülke söyleyebilir misiniz? Abi ben Tabii hemen sayalım. Zambiya, ki Ee, bir tane daha söyleyelim. Cezayir, Mısır, Mısır'ı da sayarız. Tunus olur. Evet. Ama ben şu an ayak dökümüne uğradım. Çünkü Nijerya söylemedim. Neresi? Nijerya. Nijerya. <laughs> Ayıp. bir şey daha söylemek istiyorum. Ben fil dişi sahillerini de çok severim. Ha, e, Drogba. Didi Drogba. Evet, em, doğru. Tamam. Senegal. Senegal'i de atlamayalım. Evet. Senegal. Musa Sow. Ben Fenerbahçeliyim. Yani, yani Afrika'da kaç ülke biliyorsunuz? Yani yani 20 tane biliyorum. Oo. Evet, biliyorum. Ha, hadi bakalım. E, çok ama uzun zor olacak şimdi. <laughs> e, Nijerya, Nijer, Kenya, Güney Afrika, e, Baye, Kuzey Afrika'da söyleyebiliyor muyum? Libya, Mısır, Tunus, Cezayir, Lübnan. Lübnan yanlış mı? Lübnan. Yok yok yok. Doğru. Lübnan, Jordan. Ha yok yok. Yok, sorry. değil. Benim hatam. Lübnan değil, Libya, okey? Lübnan e, değil. Ee, Aa, çok iyi başka? <laughs> Çok iyi gerçekten. Baş- Biz de gerçekten biz de 20 söyleyebilir miyiz bilmiyoruz. Gerçekten. Gerçekten. Teşekkür ederim. Aa, çok iyi çok iyi. Afrika <laughs> Afrikalı bir yani kadınla evlenmek istersen e, yani aileniz ne tepki verecek? Öldürür bence yani. bir sıkıntı yani. Yani Bence normal karşılamaz. Hı. Ama yani sıkıntı yok benim için. Yani, no en fazla. Anladım. Eee, bir bir soru soracağım. Yani zenci kelimeyi var ya siz ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Yani zenci kelimesi size Zenci değil, siyahi. siyahi. Ha, ha, siyahi. Zenci Evet. yok bizde. Zenci o kötü bir kelime bizim için. Yani siyahi kardeşimizdir. Azeri, siyahi fark etmiyor. Esmer. Onlar hepsi bizim için aynıdır. Çok çok teşekkür ederiz. Şey- Gerçekten çok iyi bir yani şey hafif tercih değil. Yani ee, normal içimden geleni söylemeye çalıştım. Bizim için fark etmiyor dediğim gibi. Hepsi kardeşimizdir bizim için. Zenci kelimenin hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu zenci kelimesi yanılmıyorsam Arapça herhalde. Oradan geçmiş. Ama şöyle ırkçı bir söylem oluyor. Ee, aslında bizim siyahi demek lazım. Siyah da bir renk sonuçta ama siyahi daha doğru. Evet. Zenci biraz ayrışma oluyor. Yani niga gibi oluyor. Kötü. Aynen. Birazcık kötü oluyor. O yüzden e, zenci yerine siyahi demek lazım. Ya da Afrikalı arkadaşlar demek lazım. Ya da koyu tenli, koyu tenli arkadaşlar demek lazım bence. Evet. E, bence güzel durmuyor, kulağa hoş gelmiyor. Evet. Yani siyahi demek lazım. Zenci evet. not good. Evet. <laughs> Nici e, Afrika'da herkes siyah olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, ben açıkçası evet. Yok, hayır. da olabilir. Çok yanlış ha, düşünüyorsun. hayır. Kıta da mı? <laughs> Cezayir aklına geldi şu an, hayır. Hayır, yok, tamam. yok, hayır. Beyaz yani, insanlar. Evet, yok. Afrika'da beyaz insanlar da var. Ce Cezayir, evet, evet, Tunus, Tunus, Fas, Güney Afrika. Yani öyle. Afrika, Afrika'da kaç ülkeyi söyleyebilirsiniz? Beş. Beş. Kenya, <laughs> Somali. Somali. Nijerya. Başka ne Güney Afrika. Evet. Bir de Kuzey Afrika. Evet. Nasıl? Aynen. Güz, Kuzey. Kuzey yok mu Afrika? Kuzey. <laughs> Kuzey Afrika yok mu? North Afrika. Hmm. İç. iki. Daha sonra farklı iki tane. Yok. Yani çünkü bence yani hep söylediklerini söyledik Yes, yes. zaten. Zenci kelimenin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani siyah verilmesi daha güzel. Şöyle, e, insanları bence ayırt etmemeliyiz. Sonuçta hepimiz birer insanız ve e, rengimiz, dilimiz, ırkımız değil. Tabii ki farklı kültürlere sahibiz ancak biz olalım, önemli olan sevgi olduğunu düşünüyorum ben. Yeter ki sevgimiz olsun, saygımız olsun. Herkes eşit. Sağ ol. Ama yani neden sordum biliyor musunuz? Yani Neden? bazıları şey diyorlar, zenci kelime ikicilik değil, yani iki yani ikici bir kelime değil. Yani sadece siyah demek yani. Siz- Ama biz diyoruz ki yani siz nasıl kullanıyorsunuz değil, Aha. bize nasıl etkiliyor. Ha, siz, yani size daha- nasıl etkiliyor peki? Sen mesela ne hissediyorsun? Ben, Ben seni tanımadım daha önce. Aha, tanımıyorsun, ben tanışmıyorum seninle. Yani Sinirleniyor musun? evet. Ha, peki ne anlıyorsun oradan? Mesela sen Tamam. ne çağrıştırıyor? Ama şimdi söyleyeceğim. Yani e, geçenlerde, eskilerden e, zenci kelime yani direkt niga demek İngilizce'de. Evet, evet. Tamam. Niga köle Amerikalıların yaptığı bir sistem. kullanıyorlar. Ben evet. tamamen karşıyım bu duruma zaten. Tamam. Köle olarak kullanıyorlar ve biz e, güç yani güçlenmek için biz kral olarak kullanıyoruz aramızda. Aha. Yani kötü anlam bir şey çevirmek yani anladın Anladım. mı? Yani iyi anlamda çevirmek benzetmek. Yani şöyle diyorsun benzetme. Mesela Türklere barbar deniliyor. Barbar. Barbar, savaşçı. Gerçekten. Evet, o ben şekilde. Hiç duymadım. Hiç duymadım. Bu evet. şekilde nitelendiriyorlar Hı. bunu. Bizi sevmeyen ülkeler. Hı. Aynısının zenci gibi. Aynısının zenci gibi. Böyle bir Hı. şey kelimesi, savaşçı kelimesi gibi. Evet, Sürekli evet, insanları evet. öldüren gibi bir anlamı var ama e, o şekilde olmadığını bahsedelim. Biz de son derece dost bir <laughs> şeyiz. evet, evet. Bu zenci kelime var ya. Evet. Tamam. Yani, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok ırkçı bir kelime Yani- bence. Yanlış Irkçı, bir aynen ırkçı yani bence. Tamam. Biz neden sordum biliyor musunuz? Çünkü bazıları şey diyorlar yani ırkçı değil. Sadece siyah olarak kullanıyorlar. Ee, ve yani bazen biz diyoruz ki yani siz nasıl kullanıyorsunuz değil. Yani bize nasıl etkiliyor. Size Daha göre, önemli. Size göre nasıl? Ha, tamam bize göre bir zenci kelime direkt nigga oluyor Aynen, İngilizce'de. Ve eskilerde şey kullanıyor, şey olarak kullanıyorlar. Küle. Köle. Evet. Ve yani biz iyi anlama çevirmek için kral kullanıyoruz bizim aramızda. O yüzden yani başkasını kullanıyorsa biraz şey oluyor yani yo yo yo falan anladınız mı? Anladım. Evet o yüzden yani sormak istedim sayede yani sizin için. Ee, evet teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, Sizin burada olmanızdan dolayı mutluyuz. Mesela kötü davrananlar e, sizinle ilgili e, hani böyle bir ön yargı var. Ön yargı şey e, kötü düşünce. Evet evet. Sizinle ilgili böyle bir ön yargı var. Ancak ben hiçbir e, siyahinin, bir Nijeryalı'nın bir hırsızlık yaptığını duymadım. Yani öyle bir kötü bir şey yaptığını duymadım. Evet. İnsanlar farklı farklı olur, olabilir tabii, ama tabii. öyle genel olarak ben duymadım. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin Instagram plancınız falan e, koyabiliriz isterseniz. Yok teşekkürler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. tamam. Buradan selam söyle gönderebiliyor muyuz? <laughs> Efendim? Selam. Tabii ki. Buradan Emanuel'e Emenike'ye selam gönderiyorum. <laughs> Sağ sola selam. <laughs> tamam teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet. See you. Evet o yüzden e, teşekkürler gerçekten bu raplar için. Yani sizin e, vaktiniz için. Rica ederiz kardeşim. Sağ ol. Ee, ben bir şey söyleyeyim. Şimdi hepimiz Dön insanız. Diye, Hepimiz insanız. Din, dil, ırk ayrımı yoktur bizde. Senin kanın da kırmızı akar. Benim kanım da kırmızı akar. Yanlış mıyım? Hepimiz insanız. Evet doğru. Kimsenin kimse üstünlüğü yoktur. Çok doğru dedin kral. I am humanist. Human, Alevi humanizm. Hı Gerçekten bunu keşke daha yani başka Bütün bir ülkelerde yapacak. evet ama Keşke bir şey söylemek çok istiyorum. seviyoruz Afrika. Evet, Afrika'nın, biliyorum. Afrika'nın bu durumda olmasının tek bir sebebi var. Mesela aşağı inersek, Güney Amerika, Afrika inersek Kaptan bölgesi en zengin bölge. Bu elmasıyla olsun. Çok zengin bir bölge. Fransız sömürgesi, sömürge, İngiliz Victor, sömürgesi. Victor, Prens Victor falan vardı İngiliz sömürgesi. Aynen kardeşim. Bundan dolayı Afrika aslında zengin bir ülke. Ama sömürdüler. Evet. Mesela senin kökün Afrika'dır ama senin adın nedir? Bilerim'edir ya da başka bir isimdir. Tamam mı? Papi Sise falan mesela <laughs> fuck, fuck man. Ciddi şey konuşuruz burada. Ciddi konuş. Hüseyin Tugan. Serious. Please. Örnek veriyorum mesela Cezayir'de Karim Mezana, Benzema, Real Madrid futbol player. Mısırlı abi bu. Cezayirli. Mısırlı Cezayirli. Cezayirli. Muhammed Salah olsun. Adamlar Fransız yani. Artık Fransa sömürgeden dolayı evet. Hani o yüzden ben Pogba. şiddet Pogba, Pogba. Aynısını dedim kardeşim. <laughs> Ozan Tufan, yerli Ozan Tufan. <laughs> ben karşıyım, ırkçılığa karşıyım. Sen de benim kardeşimsin. Evet biliyorum. Hepimiz insanız. Evet hepimiz insanız. Evet hepimiz insanız. Irkçılığa açık. Not ha, yok, hayır. Not, not evet. racism. Evet. Not racism. Evet, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederim. You're welcome. Evet. <clears throat> Kardeşim görüşürüz. Yönetim. Görüşürüz bro. Birinci, birinci sınıf. I love you baby. Yok, ben sonuncusu. <laughs>